На самом деле, ребят, на сегодня не планировал снимать никакой видос, но вот как-то в 5 часов утра я решил заглянуть в ваши комментарии и увидел, что там был один просто мега залайканный, а именно, чтобы я собрал сборную Бразилии. Да и с другой стороны, я так подумал, что сегодня все равно выходной день, и всем нечего делать, и будет прям вот, мне кажется, интересненько посмотреть на подобный склад, поэтому, ребят, не забудьте пролепить лайк по этим роликам за старание, вам приятного просмотра, Погнали! Ну что, ребят, сборная Бразилии, которую вы наверняка очень долго ждали, как возможно я, потому что на самом деле в этой команде есть просто огромнейшее количество крутых футболистов, и в принципе мы с ним постараемся собрать сегодня прям вот абсолютно всех в одном составе. Для начала начинаем, конечно же, со схемы. И, в принципе, я думаю, что здесь выдумывать ничего не стоит. Просто берем 4-3-3 атакующего. Предлагаю прям вот вообще не затягивать и сразу переходить на рынок. Понятное дело, мы с вами начинаем с центрального нападающего. И, на самом деле, здесь вариантов-то, по сути, очень много. Но, наконец-таки, благодаря последнему событию, у нас появилась новая карточка с рейтингом 90. До этого был самый топ, это Виллиан Хаса 89, Гарби Джесс 87. Но это были, как бы, практически мастера не мастера. И вот наконец-то есть у нас карта Уэсли с рейтингом 90, просто пушка, как мне кажется. И причем, что не менее важно, это то, что он стоит достаточно дешево. И вот что еще приятно, я эту карточку вытаскивал также в этом событии сам, то есть из набора, по-моему. И что самое забавное, сегодня я краски продал, и поэтому сейчас приходится покупать обратно. Но миллионы 50 тысяч монет улетают, переходим к левому флангу. Хотя, ребят, знаете, все-таки для начала лучше перейти к позиции цапника, чтобы потом у вас не было было лишних вопросов, почему у нас там нету того и того игрока. Ну и здесь, ребят, как вы понимаете, у нас есть карточка Неймара Джуниора с рейтингом 94. Я решил взять именно вот эту вот карту до цапника, потому что здесь, конечно, ЛВ, она с рейтингом 91. Но если на левом фланге атаки у нас есть кое-какая замена, то на позиции цапника просто ни одной годной карточки у нас и близко нету. Этот парень, понятное дело, у нас был бы в любом случае в нашем составе, прям вот безусловно и без всяких вопросов. Хотя нет, наверное, все-таки с одним вопросом вопросом, на какой позиции. Но я опять выбираю позицию цапника, 4 миллиона монет мы также с вами отдаем. И теперь, наконец-таки, можно переходить к левому флангу атаки. И вот сейчас, ребят, на самом деле будет очень сложный выбор, потому что, по сути, из самых топов здесь, естественно, карточка Неймара с рейтингом 91. И дальше идут карты, которые, ну, прям вот не мастера. Дальше идет Венисиус Джуниор, который стоит просто невероятно много, когда такого рейтинга, поэтому мне кажется, что она того, ну, вот вообще не стоит. Либо же Каутиньо. Это поинтереснее вариант, как мне кажется. Да, опять же, рейт чуточку пониже, но все-таки стоимость, он ну, гораздо профитнее, чем тот же Джуниор. Кстати, вы заметили, у нас здесь сразу два Джуниора, и Неймар, и Венисиус. В плане стоимости этот вариант просто невероятно крутой, и вот, учитывая то, что вы мне писали уже под прошлым роликом, что нужно было просто банально купить вместо Диня, э, того же, например, Чилвелла за парочку миллионов, то я думаю, этот вариант вы также, чуваки, поддержите и оцените. 222 тысячи монет нет, это просто очень сильно дешево, но надеюсь, что на настолько прям вот дешевых карточек больше в составе не будет, потому что это как-то скучно. Ну и, ребят, как мне кажется, все вот эти вот неинтересные варианты уже просто-напросто отпадают, и появляется настоящая годнота. Это правый, я сказал правый, вингер и также правый полузащитник Карафинья Родриго, которого мы ставили уже просто, наверное, практически во все составы Реала, Бразилии и так далее. Но сегодня, бро, время не для тебя, потому что есть у нас также и интересненькая карточка, а именно Дугласа Коста 91-го. Да, я заметил, что здесь не рабочая все-таки тройка, для многих это имеет огромнейшее значение и влияние на состав, но посмотрите, ребят, на его статы и скажите мне, что это плохая карточка. А еще, ребят, взгляните на цены и на вот это предложение 9370 тысяч. Это дико круто, то есть на 600 монет дешевле, чем все остальные карты. Сейчас я прям очень сильно доволен. Я только сейчас понял, что у нас уже центр поля тоже практически собран, осталось купить только двух футболистов. И смотрим, кто у нас здесь имеется, чуваки, Казимира, Фабиньо, Неймар у нас, как вы понимаете, уже есть в составе. Это, конечно, классно. Кого-то мы не можем поставить, потому что он у нас на левом фланге атаки играет другая его карта. А вот это, ребят, уже куда интереснее. Артур с рейтингом 92. Вы посмотрите на эти статы. Прям-таки очень классно смотрится. Игрок Барса, что не менее важно. И стоимость, чуваки, зацените этот момент. 2 миллиона монет. Ну, что вообще может быть круче? Серьезно, когда ты покупаешь такие карточки, причем дешево, это дико приятно. Последнего игрока мы прямо сейчас, ребят, в центре поля выбирать не будем, потому что я хочу посмотреть на то, сколько нас монет останется в самом конце, и потом мы сами решим, кого покупаем. Либо же самый-самый топ, либо же постараемся выбрать какой-то самый оптимальный вариант. А знаете, ребят, давайте вот так вот прям сразу перейдем к центру обороны. Не будем вначале затрагивать фланговых защитников и посмотрим, кто у нас здесь в целом имеется. Тиаго обычная карточка, Фернандиньо, вот это уже то. Тикуда, интересно объяснить. Маркинюш, кстати говоря, тоже очень такой годный варик. А вот, ребят, как вам такой вариант? Миранда 89 лунный Новый год, все дела, по статам, в принципе, плюс-минус неплохо, 72 скорость, остальное прям таки нормально смотрится. Кстати говоря, он сейчас играет в китайской лиге, я, конечно, ни на что не намекаю, но многие футболисты сейчас переходят в аренду из китайской лиги куда-то в АПЛ-ку, либо же в целом в Европу, например, там тот же Караско вернулся в Атлетико, поэтому мне кажется, что из-за вот а этого вот всякого вируса и так далее, есть вероятность, что даже, например, тот же Веранта может вернуться. Но если честно, я был бы не против возвращению Халка. Напишите, ребят, кстати говоря, в комментах, кого бы вы хотели увидеть из китайской лиги сейчас где-то в топовых клубах, либо же хотя бы в топовой лиге. Да и стоимость просто максимально смешная. Здесь, ребята, правда не пытался как-то сэкономить или что-то еще, просто реально одна из самых топовых карточек, поэтому, естественно, мы выбираем его. Ну а чтобы вам это все дело доказать, мы с вами покупаем следующего игрока обороны, и этот, чуваки, уже будет Габриэль Паулиса, который не стоит там 400 тысяч монет, 1 миллион и так далее, это десятка минимум, чуваки. Ну, кстати говоря, да, здесь смотрится еще круче все это дело. Скорость 83, защита, физуха больше сотки, но и стоимость все-таки 10 миллионов монет, как я и сказал. В общем-то, очень неплохое такое усиление. То мы выбираем нападение, то перескакиваем сразу к обороне, и сейчас самое время, как мне кажется, выбрать нашего голкипера. По вариантам, ребят, на ситуация примерно следующая: Это Ultimate Totti, Али Алисон, э, просто Тоти. И должен быть еще, насколько я помню... Не понял. А, ну да, Эдерсон имеет рейтинг 89, поэтому его вариант прямо так и сразу отпадает. Поэтому, ребят, просто без всяческих вопросов и рассуждений забираем вот этого гения за 15 миллионов монет. Кстати говоря, что не менее интересно, в прошлый раз, по-моему, эту карточку также покупал за 15 и в итоге удалось продать где-то за 14-14,5. Это так, ребят, небольшое отступление и факт о том, насколько же много монет теряется при сборке десятки составов. Ну и давайте, пожалуйста, выберем Лео. Защитника варианты у нас тоже очень даже мощные. Исмаиль из Донецкого Шахтера у нас рейтингом 91, Марселыч и из мастеров, в общем-то, все. Да, этот гений имеет рейтинг чуточку повыше, чем Марсело, да и статы на самом деле более грабельные все-таки. Но я даже не знаю, стоит ли его покупать, при том, что он у нас был в составе совсем недавно, по-моему, ролик назад. То есть просто банально мне кажется, что будет слишком много повторений, поэтому я предлагаю купить Марселыча. Ну мы точно здесь ничего не потеряем, и вот в плане разнообразия даже прибавим. В центре же поля, ребят, в теории мы с вами можем поставить вот эту вот карточку с рейтингом 89, но здесь также огромный вопрос, стоит ли ее покупать, при том, что нам нужен именно центральный полузащитник. В таком случае утилка будет немножко поменьше. Но, ребят, так как самая топовая карточка на позиции ЦПшника имеет рейтинг 86, то в любом случае этот гений нам подходит больше. То есть даже в таком случае у нас будет больше эффект именно от Фабиньо, поэтому 6 миллионов. Кстати говоря, очень дорого он стоит, будет, это сложно не отметить. Чуть не забыл, нам нужно же еще правого защитника, ребят. А тут нас ожидает кое-что интересное, потому что, что вы понимали, более крутой карточки на этой позиции, чем рейтинг 80 Эмерсон, просто в Бразилии нету. И тут я подумал, неужели мы с вами будем вот просто настолько банально просто поступать, и брать эту карточку и ставить его в наш состав? Может быть, просто банально купить ЛЗшника, поставить его на правый фланг, и при этом мы с усилка потеряем, ну, буквально 2 единицы. Это не так уж много. Я я увидел, что у меня в составе уже имеется Алекс Телеш, то есть я его выбил, по-моему, с набора команды недели. Это неплохой вариант. Но еще, ребят, я подумал, а какой смысл выбирать между Марсело и Исмаили, если можно поставить сразу и одного, и второго в состав? Вот просто, ребят, лайк за это, потому что, мне кажется, уже от этого состав становится, ну, нереально пушечным. Кстати, да, 7,2 миллиона это много. И что самое интересное, опять-таки, я не подсчитывал, ребят, но по итогу у нас осталось всего лишь миллион и шестьсот тысяч монет. И, кстати, у нас состав-то полностью собран, поэтому погнали смотреть, что у нас получилось. Итак, ребят, принимаются ставки. Будет у нас рейтинг 100 или же нет, добавляем Алисона. Кажись, я знаю, что это рейтинг 98. Слушайте, ну это максимально близко, поэтому я предлагаю прокачать усилки для Марсела, и возможно из этого что-то поменяется. Изо всех сил я пытался, ребят, прокачал усилки просто всем, кому только мог, и в итоге рейтинг 99 сотка никак не становится. Возможно, если бы в сборной Бразилии у нас был бы еще хотя бы кто-то, помимо, например, того же Неймара на позицию левого вингера с рейтингом 90+, то таким образом ОВР бы вырос с как минимум до сотки. Ну а вы там, чуваки, как всегда, не забывайте оставлять свои комментарии и писать, какой состав вы хотите увидеть уже в следующем видосе. Также обязательно поставьте лукас под этим роликом, подпишитесь, если вы этого до сих пор, чуваки, не сделали, это очень важно. Хочется все-таки добить наконец-то 200 тысяч подписчиков, было бы просто максимально здорово. Ну а с вами, ребят, был как всегда Русис. До новых встреч!